саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы 11 бірінші параграф массалар центрі деген тақырыпты қарастыратын боламыз яғни келесі жаңа тарау бұл статика тарауын қарастыратын боламыз жалпы статика тарау деп отқанымыз не статика дегеніміз бұл дене қозғалысының тепе теңдік шарттарын қарастыратын механиканың негізгі бөлім болып табылады осы тақырып э, тараудың негізгі бірінші тақырыбына тоқталамыз бұл массалар центрі деген тақырыпша олай болса бастаймыз бүгінгі сабақтан күтілетін нәтижелеріміз бұл э, абсолютті қатты денеге дене мен ә, материалдық денелердің жүйелерінің массалық центрін таба алатын болсыңдар яғни абсолютті қатты дененің сонымен қатар материалдық денелердің центрін немесе массалық центрін қалай табуға болатындығын үйренетін боласыңдар жақсы олай болса бірінші болып біз жалпы бұл тақырыпты жетінші сыныпта қарастырған болатынбыз сол ә, тақырыпты бүгін тереңірек ашып көрсетуге тырысамыз бірінші дененің массалары ә, центр мен ауырлық центр деп қарастырайық екі жағдайды қарастырайық бірінші дененің массалары және ә, ауырлық центрмен қарастырып көрейік массалы центр мен ауырлық центрі ауырлық центр деп не кез келген жағдайда денеге әсер ететін ауырлық күшінің ә, түсу нүктесін айтамыз яғни мысал дейтін болсақ ауырлық күші дегеніміз не бұл ә, әрқашан кіші дененің үлкен денеге қарай тартылу процесін айтамыз ғой солай ма дәл сол секілді бізде де бір белгілі бір дененің ә, кіші дененің үлкен денеге қарай тартылу процесін айтамыз мысалы жоғарыдан ручканы тастайтын болсақ ручка төмен қарай түседі неге өйткені ручканың массасы жердің массасынан аз болғандықтан деп қарастырсақ болады ал енді массалар центр деп отқанымыз не денені ілгермелі қозғалысқа келтіретін күштердің әсер ету сызықтарының қиылысу нүктесі яғни әрбір ә, қозғалысқа келген кезде бізді центрге қарай бағыттап отыратын немесе ә, бізді қозғалысқа келтіретін негізгі сызықтардың нүктесін айтуға болады екен енді осыған біз ә, толығырақ қарастырсақ мысалы массалар центрі деп жатқанымыз не дұрыс пішінді фигуралардың массалар центрін қалай анықтауға болады дұрыс пішінді яғни ә, бізде анық иә пішіндеріміз домалақ немесе ә, квадрат немесе тағы бізде қандай пішініміз тұр ә, цилиндр тәрізді пішініміз тұр иә сол кезде массалық центрін қалай анықтауға болады екен міне массалық центріміз мынау болып есептелінеді немесе ә, мына жердегі жағдайымыз міне дұрыс па ал енді ә, кубтағы мысалы s мына мынау бізде массалық центріміз мынау да массалық центріміз деп қарастырамыз бұл дұрыс пішінді денелердің массалық центрін осылай анықтауға болады ал енді осыған байланысты біз форманы ашып көрейік ол кезде қалай істейміз бізде жалпы абсолютті қатты дененің айнымалы қозғалыс шарты деген бар яғни айнымалы қозғалыстың шарты деп жатқанымыз не айнымалы қозғалыс шарты деп жатқанымыз бұл дененің массалық центрі арқылы өтпейтін күштерді қарастырамыз яғни ә, былай айтқан кезде әсер етуші сызық дененің массалары центр арқылы өтпейді яғни әртүрлі бағытта қозғалады деген сөз бұл айнымалы қозғалыс шарт деп қарастырамыз ал енді бізде абсолютті қатты дененің тепе теңдік шарттарына тоқталайық жалпы біз қарастырғанбыз барлық күштердің қосындысы нөлге тең болған жағдайда абсолютті қатты дененің тепе теңдік шарты орнайды түсіндіре алдық қой барлық күштердің қосындысы нөлге тең болған жағдайда мына жерде көріп тұрғанымыздай міне қараймыз барлық күштердің қосындысы э, нөлге тең болған кезде бізде тепе теңдік шартымыз болады дейді ал енді күш момент дегеніміз не жалпы күш момент деп отқанымыз бізде түсірілген мысалы күш момент м әрпімен белгілейміз күштің диаметрі яғни күш иіні көбейтіндісі мысалы мына бір денеміз күш түсірілетін бағыты болса мынау біздің неміз диаметріміз есікті мысал келтірсек болады мысалы есікті мысал келтірейік есіктің ручкасынан ұстап біз не істейміз қозғаймыз сол кезде ручкадан ұстаған кезде сол бір күш бұл f ал енді есіктің диаметрі бұл d болып қарастырыламыз яғни күш ені болып есептеледі ал оған әсер ететін күш күш моменті болып есептеледі түсіндіре алдық қой ал енді біз осыны координата жүйесінде ашып көрсетейік формуласын ашып қарастырайық ол үшін мына көріп тұрған суретімізде ә, бірінші дененің массасы мына жерде иә екінші дененің массасы берілген және үшінші дене деп жатқанымыз бұл мына бір арасындағы ұстап тұратын бұның да өзінің массасы бар иә бұның да бір өзінің күші бар деген сөз ал енді біз осы жерде осы жерде жалпы центр қай жер болады екі ненің ортасы міне центріміз массалық центріміз осы жер болып есептелінеді міне массалық центріміз мынау бұл mg деп қарастырамыз нәтижесінде бізде формуламыз бар иә ә, n тең f 1 қосылған F2 қосылған F3. Яғни 3 күшіміз бар. 1, 2, 3 күшіміз бар. Ал барлығын центрде бағыттайтын күш бұл N. Нормал күшіміз қарастырамыз. Оны біз MG, я, MG1, MG2 деп осылай 3 жағдаймен қарастырсақ болады, я, иә, ашып көрген кезде. Ал енді бұл жерде жалпы ә, бізде оған не жазамыз? Мысалы, бірінші күшіміз қай өсте жатыр? Міне, бірінші x өсінде жатыр иә екінші x өсінде x екіде үшіншісі үшінші x өсте жатыр сол себепті әрқайсысының жанына x-ті көбейтіп шығамыз ал жалпы болғандықтан мұнауымыз бізде жалпы ғой бұл жерде m1 қосылған m2 қосылған m3 және g деп алсақ болады бұл барлық массалардың қосындысы дұрыс па и көбейтеміз ә, xsg sg деп жатқанымыз жалпы ә, центріне дейінгі неміз біздің арақашықтығымызды қарастырамыз центр аралық яғни массалық центрді осылай xsg деп алдық осы жерден осы xsg алатын болсақ табатын болсақ қалай болады мына беттегі барлық көбейтіндіміз теңнің мына бетіне бөліміне түседі нәтижесінде мынау формуламыз орнады міне формуламыз орнады яғни осы жердегі біз массалық центрді осы формула арқылы анықтасақ болады екен түсіндіре алдық қой немесе ә, мына бір формула кітаптарында сендерде осы формула көрсетілген э, бұл жерде xs деп алдық яғни жаңа жалпы центрлық ә, нүктесін алдық массалық центрді сол кезде масса 1 x1 масса 2 x2 жалпы n қанша болса сонша иә болған жағдайына қарай немесе үш жағдай болатын болса былай да қарастырсақ болады бұл массалық центрдің анықтауға арналған формуламыз ал енді осыған байланысты сендер оқушылар ә, тайм есеп тайм бөлімімізде бар болған үш есепті шығарып көреміз талдаймыз түсінбесек сұраймыз комментар ретінде қалдырамыз бұл сабақ біз жетінші сыныпта өткенбіз бүгін бұны тереңірек шамалы қарастырдық сонымен қатар осыған байланысты ә, деңгейлік есептер ұсындық сендерге түсінбеген жерлерің болса сұрасаңдар болады бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар